Fala galera, Ronart aqui. É, dessa vez eu vim trazer os melhores momentos dos snipers. Bom, vocês viram o título, então já devem saber disso. Ai, como eu sou um lixo. É, irônico, né? Irônico essa fala. Bom, chega de falar de mim, bora logo para esse compilado de melhores momentos que tá uma delícia. Fiquem com o vídeo. liberte e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Quebra ele. Você não mostrou misericórdia. É Agora... demora muito pra pegar mira, mas. Né? Caralho, bora. Tá entrando aqui, Matheus. Derrubou? Tá tirando, tirando. Derrubei um. Só filmou abaixo. Tá casinha. Já tem começo. Pega tudo dinheiro uma vez. Eu ver se não vou passar Boa, eu já vou pra tem um cara que vai tentar subir aí. Então galera, já sabe aquela mesma dinâmica. Se você é novo aqui, se inscreve no canal deixe seu like e até mais futuros vídeos. Falou! Omae